Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Sobre nós, minha Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Pois é que a palavra do Senhor e tudo que Ele faz transborda em toda a terra sua graça. Sobre nós minha Senhora, a vossa graça, venha a vossa salvação. ao Senhor a vossa graça, venha a vossa salvação. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. nossa salvação. Sobre nós, minha Senhora, vossa graça.